kasih setelah kepergianmu baru ku sadar begitu berarti kau dalam hidupku kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupmu bahagialah kasih bahagiamu abadi selamanya ujung malam yang sepi Ku terpaku merenungi Kegagalan hidup ini